aqui é a Paloma, estou continuando a série, testando personagens e hoje estou jogando com Balrog. Confira o vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe e bora pro vídeo! Round one. Um monte de porrada. Vai ficar até tonta. A Menate faz tempo que eu não pego ela. Olha. Até essa pessoa morre mesmo. Olha. Illuminati o que é ruim? Essas bolinhas que ela solta, gente. É confuso. Eita! Ah, não. Calma aí. Na tela da TV, no meio desse povo. Poxa vida. What the hell mesmo? Round two. Fight! Do boxeador Balrog. Toma. Continua aqui. Ela fica com essa bolinha. Toma, é porrada de verdade. aqui. Esperar. Caras! Nossa! Ah, agora você morre. Toma! Porrada dada com gosto. Final round. escalando ela com essas bolinhas. Como eu tô testando um personagem aqui, não sei muito assim, né? Não tem muito segredo aqui, não. ficar batendo aqui com a mão. pegar ela ali. Né? Ai, gente. Toma logo. Ah, vai logo morrer. Que medo. Eu achava que ia morrer mesmo assim. Porrada! Samba, amiga! Round 1 Fight! Isso aqui se desistir tudo bem, né? Não vai ponto. Mas a pessoa também deve estar tá treinando, né, com ela, porque eu não vejo o pessoal jogar muito com ela. Não sei, comigo não vem muito, não. legal ficar roubando com essas bolinhas. É porque também é um golpe dela. Toma. Fica quieto. Jogar assim. Não dá espaço pra não ficar soltando esses negócios. Round 2. Yoga assistiu muito o, Rambo. O Rock Malboa. É Balboa. Vai, lá, logo. Ah! Vai de novo. Agora você vai tomar o um especial. Sua cara! Nossa! Essa morreu. You win. Bah, esse é bravo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe, é, comentem, compartilhe com seus amigos e amigas. Então, até mais. Tchau!